Ringrazio la scuola eh, di lingue di Alcalà per eh, eh, fare questo concorso che alla fine ho vinto, non so come. E sono molto felice e anche molto fiera di, di, aver <laughs> vinto questo concorso e niente, andrò a prendermi qualche libro in italiano. Grazie.